かない。天が気抜きよね。テイクスユケルソスわ、テングルスムールケウスゲルソテイクスコフィーナ。